Ne oli rakkaat ystävät. Mennään ihan suoraan nyt tuotteisiin. Eli aloitetaan meidän seerumeista. One Minute face. Erittäin voimakas tämmöinen lupaus. Ja One Minute onkin äärimmäisen kiristävä. Mä haluan käyttää tätä sanaa, koska se mielestäni kuvaa, miltä se tuntuu. Eli sitä laitetaan iholle hyvin vähän. Se on aivan jos ilman kostea, aivan loistava vaikka ennen juhlia, ennen jotakin tiettyä tärkeää tapaamista tai vaikka vaikka vain aamulla, kun tuntuu, että on vähän lähtenyt yö, yöunet lapasasta. Ja sitä laitan tosi vähän. Eli ihan sillä lailla niin kuin iholle normaalisti, mutta aika sillä lailla painain, koska tämä <clears throat> servi jää just sille kohdalle, minkä sen laitat. Eli sitten tulee semmoinen bonnari-efekti ja semmoinen aivan mielettömän että se supistaa ihokuokosia kaikilla mahdollisilla tavoilla. Siinä on semmoinen Liftonin Express yhdiste yhdessä paprikäävän kanssa ja sitten tekee tämän efektin. Mutta se voi kaivata jonkun verran päivävarikasta päällä tätä muuta kosteutta, mutta taas kosteeseen